Witam Państwa. Już w marcu rusza dziesiąta jubileuszowa edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, organizowanego przez moje łódzkie biuro. W ramach Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w serii wykładów poświęconych Parlamentowi Europejskiemu oraz funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wcielając się w rolę europosłów z różnych krajów, różnych grup politycznych, uczestnicy będą publicznie występowali podczas posiedzeń negocjowali wspólne stanowiska i głosowali nad projektami rezolucji. Tegorocznym tematem przewodnim Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego będzie bezpieczeństwo energetyczne Europy, zwłaszcza w kontekście planów budowy drugiej nitki gazociągu północnego, czyli Nord Stream 2. Nagrodą dla sześciu laureatów e, będzie wyjazd studyjny do Brukseli. Serdecznie zapraszam do udziału w tym projekcie. Moje łódzkie biuro czeka na zgłoszenia od uczniów gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego do końca lutego. Szczegóły znajdą Państwo na mojej stronie internetowej. Do zobaczenia i do usłyszenia.